Vado a leggere l'intervento perché non parlo italiano. Eh, buongiorno compagni e compagni, vengo dall'Argentina, dal PTS, Partito Socialista dei Lavoratori e della corrente femminista socialista Pani Rosas, che fa parte del FIT, Fronte della Sinistra e dei Lavoratori, FIT in spagnolo. Sono grata per l'invito di Sicovas e partecipare a questa assemblea che propone la prospettiva di costruire un fronte anticapitalista e di indipendenza di classe. In Argentina, come sapete, ci sono state le elezioni primarie di agosto in cui, in cui milioni di lavoratori hanno punito il governo di tali austerità di Maurizio Macri votando in massa per l'alleanza di opposizione di fronte all'arco del peronismo e del kirchnerismo e di un partito di destra In queste elezioni il FIT, eh, fronte di sinistra, eh, che in otto anni di esistenza ha conquistato più di 40 seggi in Parlamento e nei consigli a vari livelli ha difeso lo spazio politico della sinistra di classe nel quadro di un'enorme pressione verso il male minore. Ha il merito di averlo fatto senza demagogia, affermando chiaramente che l'accordo del governo di Maurizio Macri con il Fondo Monetario Internazionale che nessuna delle altre forze respinge porterà a maggiori attacchi alle condizioni di vita delle masse. Il fronte della sinistra ha sollevato la necessità, la necessità di, inver, di invertire le priorità e che la crisi sia pagata dai capitalisti. Il suo candidato alla presidenza, l'attuale deputato Nicolás Del Caglio, dirigente del mio partito, ha concentrato la sua campagna per, per proporre il rifiuto degli aumenti tarifari e stabilire la nazionalità privatizzazione dei servizi pubblici sotto la gestione dei lavoratori e il controllo degli utenti, nazionalizzare il sistema bancario sfidando la precarietà del lavoro e legalizzando l'aborto tra, tra gli altri punti. primarie, la crisi in Argentina ha fatto un balzo in avanti. La sconfitta del partito al potere è stata seguita da un terremoto economico e politico. Di fronte a ciò il governo e l'opposizione peronista, vittoriosa in queste elezioni primarie, eh, anche la burocrazia sindicale, hanno deciso di evitare lo sviluppo di qualsiasi tentativo di, di mobilitazione, sciopero o altre misure di proteste la pressione del regime eh, democratico borghese sulla sinistra radicale si esprime in attacchi e tentativi di cooptazione per farla lineare dietro una qualche frazione borghese progressista. Il mito che chi cerca di attraversare quei confini è condannato alla marginazione è l'escusa autoassolutoria di una sinistra che ha perso ogni capacità di lottare in questo quadro il consolidamento del FIT come quarta forza politica nazionale in Argentina è un'esperienza molto importante. Il FIT ha dimostrato che è possibile costruire una politica di indipendenza di classe e diventare un punto di riferimento per milioni di lavoratori, donne e attivisti del movimento civanile non solo nel campo delle elezioni parlamentari sindicali, ma anche nelle lotte sociali e politiche e fondamentalmente nella lotta di classe. Abbiamo già visto Abbiamo visto Podemos supplicare per far parte di un governo con il PSOE. Con il PSOE. Ehm, si tratta di progetti politiche che in definitiva svolgono il ruolo disonorevole e tragico di contenere e deviare la radicalizzazione delle masse nel loro confronto con i piani d'Italia e austerità dei governi neoliberali. In questa prospettiva presenza del, del front eh, di sinistra costituisce un buon auspicio. Eh, l'unico polo di indipendenza politica delle classi operaia che oggi sostiene e promuove senza doti fini la lotta del movimento femminile per il diritto all'aborto, dei lavoratori occupati e disoccupati contro il piano di guerra che il capitale e i suoi governi hanno dichiarato alle masse. La unica voce che, di fronte alla crisi enorme portata che incombe sull'Argentina propone una soluzione indipendente che propone di non pagare il debito estero, di rompere con il Fondo Monetario Internazionale, di nazionalizzare il settore bancario e il commercio estero affinché i capitalisti paghino per la crisi e di lottare per un governo